Me dedico a hacer una cocina basada en los productos locales y típicos de la zona del Mediterráneo. Desde hace años, mi pasión por la cocina local me ha llevado a ser investigadora profunda de los productos de la zona y me gusta mucho andar en la historia gastronómica de mi provincia, que considero que es una de las más ricas del mundo. El azafrán es tradicionalmente español, la industria azafranera más importante del mundo está ubicada en Novelda y en concreto pues Verdú safran Saffron, Spain son los que me han dado la oportunidad de conocer este producto. El azafrán es sobre todo un potenciador de sabor. Digamos que es la especia más completa que existe, porque no solo da sabor, sino que además le aporta el color y tiene un aroma eh, muy particular que gusta.